hello welcome friends Google sheet सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की वीडियो गूगल शीट की है हालांकि इस पर वीडियो एक बार पहले भी क्रिएट किया था मैंने लेकिन फिर भी ये देख सकते हैं ये टेक्स्ट काफी लंबा हो गया है और हम नहीं चाहते कि हम इस तरह से करके इसे रिसाइज करें ये बड़ा बेकार लगेगा क्योंकि ये गूगल शीट है और ये काफी चौड़ा हो जाएगा तो फिर आ, उस तरह मजा नहीं आएगा इसका तो हम ये चाहते हैं कि हम इसे रैप करवा दें यानी टेक्स्ट रैपिंग का यूज करें तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलेगा टेक्स्ट टाइपिंग तो इसी पर आपको क्लिक करना है और रैप करवा दीजिए इस टेक्स्ट को और आप आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके से आएगा जब भी आपको इसे अनवैप कराना हो ध्यान दीजिएगा जब भी आपको इसे अनरैप कराना हो तो आपको करना क्या है कराना होगा तो आपको उसी ऑप्शन पे जाना है लेकिन इस बार आपको क्या करना है ये ओवरव्यू सेलेक्ट करना है ओवरव्यू जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो फिर ये अनवैप हो जाएगा ठीक है एक और ऑप्शन इसमें दिया गया है ये देखिए ये है क्लिप तो जैसे आप क्लिप करेंगे तो ये पूरा हट जाएगा केवल हेलो स्टूडेंट बच जाएगा भले ही ये हेलो स्टूडेंट दिख रहा है लेकिन यहाँ लिखा हुआ है पूरा टेक्स्ट ठीक है तो इस तरीके से कर सकते हैं फिर इसको देखना हो तो आप यहीं पे जाइए और फिर इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये इस तरीके से आ जाएगा तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें thank you for watching this video